so kati susan ennaku zino mwagala okusinga bena mwagalanga ebwo obolooza nti bwoneetikka susan kino akuyamba labye nnyo kati amuwendulidde ekirala noonya kyemukolera akwerabire gwe wenna eyagenze maaso n'oba ng'ateera oyogerera ku susan ebigambo ebibi nga bwe yakugobesa ku salt media company e, pasita bujingo akwanukudde ateera agenze maaso n'atuusa eddoboozi lye nti kye wakoze mu byonna byonna okunyiza Suzan Makula w'okumukwatira ku mukyala we weyongedde bwongezi ko ate kuwa Pastor Bujingo Lwaganya kumukolera birungi asobole okwerabira oba kusanyusa Suzan Makula asobole okubanga akwerabira bino nno Bujingo Aluzias yabyogeredde ku katuti kekyakye wali ku Canaanland wano we yasinzidde okwanukula omukyala amanyikiddwa nga Pacho ye yamwanukudde indirect newankubadde nga teyamwatuukiriza mannya ge okuboogera okukakasa nti yeye naye nga message yabadde ayogera yabadde egenda direct ku mukyalo ono paco tujukireko omukyalo ono yavaayo kemabega naba ng'ate agenda maaso n'okwogera ku mwami bujingo wamu ne wino eyali ku sort media ku mukutu ogumu ogwa youtube yavaayo naclarifyinga nga susan makula bwe yagenda maaso n'amugobesa ku sort media group of companies era nga nanyonyola n'obwenzi obwagendanga maaso okukolebwanga mu kampuni eno obukuvya ddala ku boosi waayo omwami bujingo wabula bino nno byagenze mumaaso ne bisaculate nga ku mutimbagana tera ku mikutu e, eh, terwaluddewo ne bituuka ku mwana mulenzi oba musajja mukulu alosias bujingo n'agenda mumaaso nate era n'aba nga yatuukiriza ebigambo bino byyinda okuba nga kunyonnyola gye buvuddeko ko waliwo akatambi akasooka ne kasaculatinga nga mwana nga musajja mukulu alosias bujingo eyagenda maaso n'okunyola embeera susani gy'aliko oba gy'alimu ey'okukaabanga mu nju olw'oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bino abantu be bamwogerako wabula n'agamba nti n'essimu asobola ogimuggyaku waaba anyiize singa abanga akiremeddeko bino byagenze maaso ndowooza mufumbo waabwe okubanga atlist babeerayo ne babyogerako oba okubikubaganyako nabwe ekitoogi ng'olunaku olwaleero oba olunaku lwa yesu olunaku lweggulo yagenze lwabadde lwaggulu ku lanchawa yagenze maaso naba nga ate ayogera ku nsonga eno yategeezezza nti bujinga abasinga bamwogerako nti tayagala baganda mumuwaayiriza olwensonga nti geno manaja we omwami charles tenkubuge abasinga mumumanyi e, musajja muganda n'agamba nti omwami mwebe y'omu kubakulira human resource committee eya sort group omu n'abaganda bangi okosako ne full figure e, bonna bonna bali mu sort mira n'agamba nti kyemumuwaayiriza buwaayiriza sigamba nti oba ayinamu obusosoze yagenze maaso n'agamba nti bano bonna batuula komiti ne banoonya abakozi abagenda okubakolera so si kunoonya abakozi bagenda kusigalawo nga tebalina mugaso wabula batuwa ne balowooza ne basunsula abakozi abagenda bakolera naye kitu yabadde agenda maaso n'okukoona omukyala amanyikiddwa nga paco n'amugamba nti gwe watuuka ekiseera nga tokyasobola kuweereza uh, sotmedia oba nga tolina kiddako oba nga tokyasobola kugenda kudda sotmedia lyeyali eddako ery'amaanyi oba erigenda ku next level n'asalawo n'obanga ogobebwa n'olyoka ovaayo yali ageza maaso n'amubuuza n'amugamba nti obanga wavaayo ng'ogamba nti susani makula eyaggobesa ku sotmedia tulage essaawa zino tv kigyokolerako oba media campany kigyokolerako eyekuyayaanira bw'atyo yagenze maaso n'agamba nti paco yandibadde alekeraawo okwogera oba n'okusalaasala ebigambo ng'alowooza agenda kumenyawo mwana mulenzi oba omusajja mukulu bujingo era bujingo yagenze maaso nakrifyinga nti ye si nabbi wa bulimba era takyegombangako era takyagala nkokuba era nabbi w'obulimba wabula n'abamwogerako nga bamufuna nabyobulimba tebalina kye bajja mmusobolako olwansonga katonda yamuteeka mu ki mu buyinza bwalimu ba mu mbeera gy'alimu e yagenze maaso n'ayogera ebigambo bingi bingi ku mukutu gwe ogwa zotmedia era nga akakasiza ddala nti omukyala agezaako okuba nga alumya susan makula aba amanyikiddwa nga paco okwagala okusaasaanya oba okusaanyawo amaka gali n'obufumbo bwe yakoze ate ekintu ekirungi ennyo olw'ensonga kyayongeddemu ngera kwagala eri susan makula nakunoonya kirabo ki kyagenda kuwa susan makula okwongera omusanyusa mu mbeera gye yamuleseemu nabwe kityo ah, byebimu ku bigambo byadde ebyomukulu bujingo alosias nga yanukula omukyala amanyikiddwa nga paco n'amutegeeza nti yadde wavumye susani makulu awayogedde mafukule n'ebigambo bingi wabula ate wayongedde bwogezi kuntera kumwagala nakunonya kyengenda mumukolera ddemu okusanyuka mwebale nnyo noonya kyenkola ki noonya kye mukolera akwerabire gwayogera